<laughs> 右脚跟右手。哦，这个是那个 cereal，然后布雷，然后 chocolate，然后这是一个珍珠奶茶 flavor，跟一个抹茶的，你要哪一个。 刚有位美女帮我化妆，然后我发现她的眼线画的超级好的，给你们看一下，就她的眼线非常的顺，而且她画眼线画超快的，哇，一只眼睛十秒，我现在的所有脸部的妆还有头发造型都是她用的，一手包办，她果然是读《Avenger》。 超厉害的。 美食博主上线，美食博主来啦！你你要我帮忙吗？扣扣根本就不想好好倒，他想看怎么样看效果。 <laughs> 那我搭。被发现了，你看效果好，好可以面对镜头。面对镜头有点黑，看不见。刮一下。哎，我发现可以，这个好像装得下哎，装下了，好装得下，可以。 哇，天天的巧克力！嗯哼嗯哼嗯哼嗯嗯哇，好香哦！好香哦！我要把我的刘海砸上去，太辛苦了。嗯。OK，我觉得可以了。以放进来，我去泡水。

好啦，耶！现在风超大的，所以我打算赶快回宿舍写功课。哈喽，我刚刚在买奶茶，然后我买了蝶豆花奶茶，然后 Claire 买了草莓牛奶。 然后今天天气还蛮，呃，今天的天空蛮漂亮的，我觉得跟蝶豆花蛮配的。 我现在真的是以观光客的视角在这边拍。这一栋是抓马的戏曲的剧院，然后这一栋很漂亮的水晶灯是 Opera House，然后旁边这一栋呢就是音乐厅。 中间有一个喷水池，然后它到了晚上就会变得有一点像灯光秀的感觉。Hello，我现在 f i r s t 完了，然后要去把拉伸唱。